Saluton al ĉiuj, ni vu die vie Dio! Bona, do mi nun estes cello drink eo, mi just finis mia in discutuin, ca mi volis presenti al vi mia novan amicon. Fakte, li eses esperantisto, sed li komencas studi esperanton, char li nun faras esperanton proiecton. Li simple hazarde el trovis per esperanto, ca hudia mi simple discutis la historion de la lingua con li. Do, presentu vi. <laughs> Saluto, mi nomos estes Benjamin Foster, mi estes artisto, ah, kai uh, i think that's all kai kiom longe vi studis esperanton a uh, kvar monato kvar monatoi? Monatoi. <laughs> Monatoi. Do li parolas tre bone. Sed fakte li povas tre bone skribi, sed hodiaŭ estas la nua provo de parolado. To, Do, tio estas ĉio. Do hodiaŭ mi estas tre feliĉa, ĉar mi ekhavas novan laboron kiel esperantiston. Ah, mi simple devas redakti dosieron, uh, kiu estas en Esperanto, kaj mi devas filmi kaj voĉregistri min por ah, filmo loka arta festivalo ĉi tie. Kaj fakte mi enspezos kvincent cent australiaen dolaroin, do mi esas tre felice per tio. Kai nun estas la posta tago, kai mi iras al esperanto domo, um, kai tie mi simple pato perenas la kutiman tiu monatan rencontijon konvenon. Venom. Um, Kio la nomo de G? G esas la estrara con Venom. Do mi simple faras tion, uh, ah, shainas ke oni just sendis al mi mesajon, yes, kia mi alvenas. Oh mi estes io mette mal frue nun. Mi bo patrino faris por mi sandvicion. Ah, ah yes, kai, alil, alil, man. Prila, ci vi ricevis la proponon de treba? Prila журналок? Ne. Mi ricevis, ah mi ricevis, kai ci matene mi pensis pritio, tio, mi rigardis trevor stil kai mi ne retrovis sed shine do li ne rekte skribis sed mi devin tu serci mesajon de vi mm -hmm. supode ke char mi memoris mi diris ke mi devus respondi al tio kai mi prenis mi serchis trevor stil kai ah. ne trovis sed ji ne venis rekte de trevor stil kiu jurnalo la Ili havas multi da mm, malnove žurnalo, esperanto žurnalo? Ah, yes, yes. Yes, yes. simply memorative Do. opinionske nie bezonstwie, więc widziałem. Trzeba jest dla oficjala, oficjala, czy? Yes. well, I can't, yeah, I can't speak <laughs> My skills have not progressed at all. <laughs> Um, I can say that. I was okay with numbers. <laughs> um, so I guess maybe we'll give you an update on where we're at with our project and what Benjamin will be presenting on the 29th and 30th um, of October when we're doing the sort of the, the open day. Mi uh, originale pensis che uh, la uh, letterhead. Kio estas la vorto letterhead? Letterhead capo. Letter capo. Yes, <laughs> yes. Letter capo. um, uh, kaj la Esperanto havas um, devus simili. Um, Do ni al aŭskultis prelegon pri interesa kaj utile reteo en Esperanto, um, kaj nun ni intencas ludi pendumilan ludon. Do mi simple filmos ĝin. Yes. Do. Do, tu mi... Do. elect, A. A. A. Uh, yes, havas A. O, bonege! Eh? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Mi supposi che ne estas dio. e. E? Ja. Ne. Oh, fecca. Do. Mi credes che vi mensogas. Do. Andrew. Vi do selecti. Electi literon. Bo. Hm? Bo? yes. Tio estes mensogo. Oh, ah, ĉu vi povas uzi kun metaĵojn? Yes. Ah. Kredeble. Uh... estas radiko. Per si mem. Uh, Steven, ĉu vi? Uh, no. Hm? No. No. Uh, yes. Mm. Bone? Io? Io! Lo. Ah, vede! I. Mi tias, stia schiavi das. Yes. Ah, i Ah, uh, estas è la sequa? Tu mi? Eble, jes. yes. Ah. Uh, non servi, oh. Ah. non è così giusto. Pardon du oi. Ah, bo. Ah. Bo. Bo. Bo. Bo. Bo. Yes. Bo patrino. Yes, bene. Bene, Dimitri. Vi gainas uh, un pro frago. Ah, me oh, vi uzis la konstantan skribilon. Oh. Prolego is elected Mi to. Mi opinias ah. la plei bona maniera lern la lingua es fari preparadon prelego, de, de prelego. Ei, bone? Kaj ĉu vi estas preta? Ah, mi ne comprenas. Li volas ke vi prelegu en Esperanto pri iu temo. Uh, mi Wow. <laughs> We want you to talk in Esperanto. Kai kill mi vos danki mia in donat santo in che patron. Se da anka vi povas fari gi patron subtenanto se vi desiras. Estas ligilo en la preskribo sube. Do mi e jes nun ai donat santo i estas. Alex Chuck Smith, Chris Padu, Craig Robertson, Elliot Jin, Jacob, James, John, Yup, JZ Knuckles, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ants, Matthew Kova, Miguel, Paolo, Rafa, Sarah SC, Shane Power, The Igor Kai, Tommy Lindsley.